შახტებითაც ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საპენსიო საკითხი დაწევა, რადგან ამ ადამიანებს უწევთ განსაკუთრებით ძივე პირობებში და საშიშო ძიმე და მავნე პირობებში მუშაობა უწევს ამ ადამიანების გამთელობის მდგომარეობა ყოველ დღე შეიძლება ითქვას რომ უარესდება და აქ მომუშავე ადამიანები ბევრად უფრო მალე ავადმყოფდებიან ვიდრე სხვა ადამიანები აქ იძენენ ადამიანები პროფესიულ დაავადებებს და ამის გამო ვთხოვ სახელმწიფოს რომ გადახედილი იქნეს ის ეს პრობლემა და საპენსიო ასაკი დაწეული იქნეს ასეთი ძიმე ბრწოლობაში დასაქმებული ადამიანებისათვის. Thank you ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ისიც, რომ არ არსებობს ჩვენთა კოლექტიური ხელშეკრულება და ჩემი თხოვნა იქნებოდა, რომ კომპანია დაფიქრებულიყო და ჩვენთან გადაედო ეს კოლექტიური ხელშეკრულება. ადამიანები უფრო დაცულებად იგზნობენ თავს, გაწერილი იქნება იქ ის პატარა პრობლემები, რა პრობლემებს დღეს იმ დადებულ ხელშეკრულებაში, რა დღესდღეობით არის გაფორმებული, არ არის გაწერილი, ასეთი არის მაგალითად ღამის ეკანაკვეთური სამუშაოს შესრულება, საკვების, პესტასაცმლის მიცემაც წელიწადში ორჯერ და რა ვიცი კიდევ ბევრი სხვა და სხვა პრობლემები ღამის საათების ანაზღაურება დღესდღეობით არ არსებობს. ჩაულებრ ზეგანაკეთურზე ჩაულებრ განაკეთურის საათებით უნაზღაურდება თემ ადამიანებს. შეფ ანაზღაურება ინსაფსახურის დასაფსახურსაც ისინი ასრულებენ და ჩემი აზრით ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მოგესწრებათ ღამით მუშაობა მეტი მძიმე არის და ადამიანის ჯანმრთელობასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული.